Мы прибыли в Абру, чтобы задокументировать, как армия продолжает очищение города от террористов. Утром мы направляемся на рекогносцировку места завтрашнего боя. Hello, Андрей. Начало операции будет отсюда, с этой площади. Сегодня объясню вам, как действовать завтра. Отсюда пойдет три танка. Как только откроется правая сторона, сразу уходите вправо. По асфальту идти нельзя. Три танка на одном уровне. Когда уйдете направо, Первый танк берет вправо, второй чуть правее. Третий танк повернешь направо, и как только откроется цель, бей сразу, не жди. Увидишь цель и справа от нее. Все это враги. Заметишь там любое движение, бей. Там все враги. Не давай им высунуться. Мы поднимаемся наверх. Через амбразуры экипажа знакомится с местом боя, сопоставляя увиденное на картах с натурой. Вот в этом здании и школе закрепились боевики. Все здания связаны в одну линию обороны. Вдоль забора, скорее всего, идет траншея. О внезапности нападения боевиков на город говорят и брошенные автомобили. Если бы у людей была возможность, то машины были бы забраны владельцами. Эта площадь сделает танки открытыми, и поэтому важно проработать действия экипажей и взаимодействие с пехотными подразделениями. Цистерны были расстреляны боевиками, после чего начались пожары. Дым от горения нефтепродуктов был виден даже в Дамаске, за 40 километров отсюда. До забора надо пробежать пригнувшись, так как со стороны школы работает снайпер. Это дорога, по которой завтра пойдут танки в атаку. Сейчас экипажи танков обследуют линию фронта и проговорят план действий. Завтра отсюда танки вступят в бой с противником. Мы быстро пробегаем до стоянки бензовозов и скрываемся за ними от возможного выстрела снайпера. Осторожно, из-за грузовика члены экипажа выглядывают, чтобы увидеть, где им придется маневрировать завтра. على اليمين وفوت خلاص تبت ما تحكي خلاص وصلت الفكره واضحه واضحه واضحه واضحه Я быстро выставляю камеру и убираю. Времени на нормальную съемку нет. Опасность реальная и надо работать быстро. Боевики активно маскируют противотанковые мины под поребрики. До этих красных стульев все проверено. Дальше с дороги надо уходить в сторону и быстро сближаться с противником. Мы возвращаемся с линии фронта. Завтра с этой площади танки будут работать по зданиям. За школьным забором уровень земли ниже, и это создает опасность для машин, открывая нижнюю полусферу. Все это офицерам надо предусмотреть и предвидеть действия противника, чтобы сберечь солдат и победить. Мы едем назад в расположение танкистов. Ни страха, ни подавленного настроения у членов экипажа нет. Завтра предстоит обычная работа. Обычный день. Снова защищать страну от террора. Андрей Филатов, Виктор Кузнецов, Марат Мусин, Ананьюз, Адра.